Cok matane. Kepake hmm, to, Dik. Ih, iya anakan. Kaplan dhewe cok anjing kowe. Pas aku pelaku dengar pun dipotong ya. Kirim ke aku.